Lo que tú quieras va a suceder. Caso no es lo mismo amo que placer. Te estás equivocando. Identifica un narcisista. Hola amigas, ¿cómo están? Soy Tabata, Identifica un narcisista, aquí eh, despidiéndome de Buenos Aires con unos últimos capítulos. Y bueno, hoy quiero hacer un <laughs> capítulo muy chistoso y precisamente con un término que he acuñado Déjenme, me arreglo mis pelos locos. Como saben, siempre ando toda desgreñada. <laughs> Pero bueno, eh, quiero hacer este capítulo con este término que acuñamos aquí en uno de los talleres en Buenos Aires. que es la narcisina? Bueno, este término que además lo voy a empezar a utilizar en muchos capítulos, este, habla sobre toda esta segregación de hormonas que produce nuestro cerebro cuando el narcisista nos está em, aplicando el love bomb. ¿Se acuerdan? Bueno, si no han visto este capítulo del, ciclo destructivo del narcisista, se los recomiendo. Es un básico, es un ABC, es un must, es algo que tienen que ver aquí en el canal. En este, en este capítulo hablo de cómo el narcisista hace este ciclo destructivo, cómo termina destruyéndote, con esta, digamos, eh, estrategia de love bombing, maltrato, desecho, regreso a la jaula una y otra vez. Bueno, eh, nos vamos a detener aquí en la, etapa del love bombing. Cuando estamos en el love bombing, en el bombardeo del amor, nosotros estamos muy emocionados, muy excitados, porque el narcisista está representando exactamente lo que son todos nuestros sueños, lo que son todos nuestros ideales. El amor, y como ya he hablado también en otro capítulo en salud emocional, aquí de qué está hecho el amor, nosotros no podemos amar lo que no entendemos, no podemos conectar con lo que no entendemos. Entonces el narcisista ejemplifica el acto perfecto, ¿no? Para que tú conectes con ellos, para que te sientas identificado. ¿Y qué pasa cuando tú generas estas conexiones? Cuando tú generas estas conexiones y te sientes eh, como enamorado, digamos, es porque tu cerebro está segregando hormonas. ¿Qué tipo de hormonas segrega tu cerebro? Pues dopaminas, endorfinas, serotoninas, o sea, un cóctel de hormonas que cuando se activan son los que te hacen sentir emociones. Vaya, tú no puedes sentir ninguna emoción en tu cuerpo sin que tu cerebro se genere hormonas. Esto es muy importante de entender porque así se siente el amor, así es como nace eh, eh, la empatía por alguien, así es como tú generas conexiones. Eso que precisamente los narcisistas no pueden hacer y que solamente representan, tú sí los generas. Y al sentir estas hormonas, pues eh, te, excitas, te emocionas, te enganchas. Y es precisamente este, cuando, cuando uno hace este ciclo destructivo del narcisista, que ya les dije, vean ese capítulo para que no me hagan ser redundante aquí mismo, cuando uno empieza a aplicar el contacto cero, realmente queremos volver a acceder a, este, a esta segregación de hormonas. Esta segregación de hormonas, como digo, es la que nos hace sentir tranquilos, contentos, inspirados y de ahí somos los empáticos. Los empáticos nos encanta vivir en esta, en esta segregación de hormonas, en esta sensación agradable de hormonas que hay eh, en este low pumping, o sea, y por eso cada vez vamos aguantando como maltratos más grandes para llegar a este premio. Y bueno, este conjunto de hormonas se llama la narcisina y esta narcisina es lo que te hace adicto a un narcisista. Esto es algo que ya yo he hablado en otros capítulos y de lo que ustedes tienen que ser conscientes. Lo que tú sientes por un narcisista sí fue amor en su momento, porque pues segregaste toda esta narcisina, pero realmente cuando ya estás en un proceso de separación, que estás poniendo una puertita en el hoovering, que ya no va a haber un regreso a la jaula y que ya vas a controlar a tu adicto interior, ¿no? Para no tener acceso a esta narcisina, lo que estás sintiendo ahí no es el amor. Ahí ya lo que estás sintiendo es un pura y duro enganche. Es todo lo que hay. Y eso es algo que también <laughs> necesito que entiendan para que puedan completar un contacto cero exitoso. Y bueno, si necesitan más detalles sobre esto que estoy diciendo, pues siempre se pueden tomar una, sesión conmigo, ¿no? Y bueno, eh, el otro día me decía una amiga de argentina, no, no, es que las sesiones, bueno, las mías son como sesiones de asesoría, ¿ok? Una sesión de asesoría conmigo para que sepan cómo cerrar más rápido este ciclo, para que sepan identificar el bicho que les tocó, ¿no? En qué perfil está, ¿no? Y sepan cómo va a reaccionar ante tal o cual situación que ustedes tengan planteada en este momento contra ellos o con ellos, es decir, a lo mejor un proceso legal, a lo mejor un, problema de que a ver quién se queda con los hijos, a lo mejor una situación de, de pues laboral, de que no te quieren pagar o que te den dinero, etcétera, etcétera. Es muy importante entender, ¿no? Qué tipo de narcisista es para poder, eh, digamos, abordar ¿no? Eh, eh, eh, al bicho de la manera adecuada. No es lo mismo agarrar un alacrán que agarrar una araña corriendo, no es lo mismo. Pues bueno amigos, entonces aléjense de la narcisina, no, no, no consuman más narcisina, tómenla como una droga, como lo que es, los narcisistas son una, una droga por la narcisina, por esta segregación de hormonas, no se acerquen a la narcisina, déjenla, suéltenla ya, desintoxíquense de ella para que puedan ser libres y puedan recuperar su vida. Ese es el consejo que les doy. Y bueno, pónganle like, compartan este capítulo. Bueno, aquí estoy otra vez luciendo otra de las super camisetas del aniversario, del tercer aniversario de Identifico Narcisista. Muy contenta de estar aquí en Buenos Aires. Este, aquí le llaman camperas, en México le llamamos camisetas. <laughs> en otros lugares, a ver, cuéntenme cómo le llaman allá abajo. En Bolivia, en Chile, bueno, una campera del aniversario, que si quieren comprar una, bueno, hay de varios colores, de diferentes diseños. Está abajo el link en este mismo capítulo. Y bueno, cuéntenme aquí abajo cómo se sienten ustedes, cuáles son los estragos que les causa la narcisina. Cuéntenos aquí abajo, para que vean que no estoy inventando cosas, ¿ok? Y nos estamos viendo. Esta fue Tabata de Identifico Narcisista.